je viendrai, assuré je me tiendrai devant toi. Je viendrai malgré mes faiblesses, je viendrai, je viendrai répandre mon cœur, je viendrai. Je viendrai. Même si mes défauts me disent le contraire. Oh oh, je t'attendrai pour te prendre dans mes bras, mes bras d'amour. Te dire combien je t'aime, combien tu me avec ton cœur, mon enfant. Oh. Je viendrai te parler, te dire des choses. Je viendrai, je viendrai me réfugier dans tes bras d'amour. Oh oh, au-delà de mes limites, je viendrai. je viendrai devant ta face, Jésus. Je viendrai devant toi, je me tiendrai devant ta face. Je viendrai quand bien même tout me dit le contraire. Je viendrai devant ta face, Jésus.